atay nga COVID. Atay nga COVID. Pagpuyo mo sa balay kung di mo gusto mamatay, bahala na og laay, ilang tamag mahay. Kuha